которулуш нерсенин баштапкы абалын анын акыркы абалы менен байланыштырган багытталган сегмент вектор деп аталат жол бул траектория боюнча басып өткөн аралык